البلاغي تنطلق بحماسة شديدة في مباراتها الثالثة وكل من اللاعبين يسعى إلى الفوز لا تخسر يا ربيع ابذل جهدك إنه فوزك الثالث في البطولة يا ربيع مرحبا لقد خسرت Ah, yeah. لقد خسرت في المباراة النهائية انظر إلى الجانب المشرق يا ربيع فقد وصلت إلى النهائي في حين خرجت من الجولة الأولى في العام الماضي صحيح؟ وأنت دائما تخرج من الجولة الأولى هذا صحيح أنصحك أن تستخدم بلبل في المرة القادمة قد يكون هذا أفضل يا ربيع لأنه قوي جدا في الهجوم آه، آه، شكرا لك ولكني أطمح أن أغدو قويا برفقة بلبلي الخاص إنه صديقي وقد قررت ألا أستبدله أبدا أظن أني قد فهمت الفوز ببلبلك الخاص له لذة خاصة وخسارتك أيضا تعني أنك لا تتمرن كما ينبغي حسنا سأحسن مهاراتي بالتدريب فإلى العمل الجميع يتنافسون مع أنه المساء ها؟ لقد تأخر الوقت وأنا يجب أن أذهب يا أصدقائي إلى اللقاء يا ربيع إلى اللقاء علي أن أتدرب بجد لأغدو قوياً وأخيرا بطل هذا العام هو ربيع أعزائي الفضول أقدم إليكم بكل فخر واعتزاز الفائز ببطوله الوطنية واللاعب الأفضل بلا منازع البطل ربيع أحسنت صنعا يا صديقي أنت الأفضل شكرا شكرا لكم جميعا وأنت أيضا شكرا لك يا صديقي شيء رائع جدا <laughs> ألمتني أيها الصغير أنا أنا آسف ماذا؟ قلت أنا آسف؟ جواب خطأ لا يجوز أن تصطدم بالسيد عفيف فتعتذر وينتهي الأمر ولكنني لم أفعل ذلك عن قصد اصمت إن أردت أن أعفو عنك فنعزلني في معركة بلابل ها؟ بلابل؟ مم. كما سمعت وإذا خسرت المعركة فسنحصل على جميع نقاطك فهمت؟ آه ماذا؟ إذا أنتم جامعون نقاط؟ ذكي هذا صحيح كنا نراقبك ونعلم أن لديك مجموعة كبيرة من النقاط ولكن لماذا لا تشارك في البطولة وتحصل عليها عن طريق النزال؟ أغلق فمك قل لي ما الجدوى من بذل الجهد إذا كان أمثالك يختصرون الطريق علينا إما أن نأخذ نقاطك بالقوة وإما أن تباري الزعيم عفيف هذه قواعدنا وفي كلتا الحالتين سنحصل على نقاطك التي جمعتها قرر يا إلهي النجدة لا أحد يسمعك ويأتي لمساعدتك في هذا المكان المهجور فاصمت وهيا إلى المعركة <laughs> حسنا لنبدأ ثلاثة انتظر أريد أن أخوض هذا النزال اثنان <laughs> واحد <laughs> هذه هجيمة وليس هجمة أيها الصغير أتعجب كيف وصلت إلى النهائي هيا أبذل جهدك <laughs> هيا اقصي عليه الآن بلبلي هذا سيء جدا أرجوك توقف إذا كنت إلى هذا الحد ضعيفا فسانهي المباراة والهجوم الحقيقي يشبه هذا ضاع البلابل لعبة اختيارية ولا يمكنكم إجبار أحد على التباري أنتم عار على هذه اللعبة من أنت؟ غرف نفسك يا ولد اسمي يمان أنا يمان سعيدي يمان؟ أه. إنه أحد النكرات كيف تجرؤ على التدخل في معركتي أيها الولد؟ لا بأس إذا إذا أردت أن تساعده فالنزال بيننا حسنا قبلت خمسة مقابل واحد تلك هي قواعدنا ولا يمكنك أن ترفضها هذا ليس عدلا أصمت تلك هي طريقتنا الخاصة في اللعب ثمة شرط آخر إذا ما هزمناك فستعطينا جميع نقاطك لا لا توافق لا تعطيهم نقاطك بل انسحب أرجوك لا بأس اطمئن لن أخسر أمامهم يمان إيه، إنه يسخر منا ويقلل من شأننا لننهي الأمر هيا انقلاب سريع جدا حتى أني لا أراه سبعة وثلاثون ألفا أعلى رقم رأيته في حياتي إنه مختلف لسنا ندا له في حال من الأحوال هيا صاحبه حصريا على ستار ديما dot com. قوي حقا شكرا لك على مساعدتي لا أدري ماذا علي أن أفعل لأرد إليك المعروف سأرى ماذا لدي لحظة أه، مهلا أه، أه. شكرا لك لا أريد شيئا ولكن قل لي من هؤلاء الأشخاص؟ آه إنهم إنهم جامعون نقاط جامعون نقاط نعم إنهم يجبرون اللاعبين الضعفاء مثلي على الدخول في مباريات غير متكافئة ويسرقون نقاطهم لقد تعرض عدد من أصدقائي لخسارة نقاطهم على أيديهم من قبل أها إذا أمثالهم كثيرون هنا أيضا هل قلت هنا؟ من أين قدمت يا يمان؟ أين منزلك؟ أمم، أين... هنا يمكنك تسمية رحالة ها؟ أنا يا صديقي أتنقل في أرجاء البلاد هنا وهناك من مدينة إلى أخرى باحثاً عن منافس جديد في أثناء ذلك تنتقل وحيداً؟ أجل ها؟ هذا مثير لا شك أنك التقيت لاعبين مهرة وخضت نزالات قوية في أثناء رحلتك وهذا يفسر قوتك المذهلة هل أستطيع أن أغدو قويا مثلك؟ مثلي؟ نعم من الطبيعي أن يكون لاعب البلابل قويا قوتي الدفاعية والهجومية ليست جيدة كما يجب إذا ما حصلت على مثل قوتك فلن أخسر أبدا أمام أشخاص مثل جامعي النقاط أمم. عليك بالقلب القلب؟ أجل القلب إن اللعب مرتبط بالقلب لم أفهم <laughs> يجب أن تنافس من أعماق قلبك ماذا؟ من أعماق قلبي؟ آه، آه. لا علاقة للعبة البلابل بقوة الهجوم والدفاع بل تعتمد على العلاقة التي يبنيها اللاعب مع بلبله وعندما ينسجمان معا يشعر اللاعب بأن قوة من كل جهة تنصب في قلبه فيغدو قلبه واسعا ملتمعا مثل نجوم السماء واسعا ملتمعا مثل نجوم السماء يمان قل لي هل ستطيل البقاء أو سترحل قريبا؟ هل يمكنك البقاء في هذه المدينة بعد الوقت؟ <laughs> أنا سعيد ما الذي تقولونه؟ ولذتم بالفرار أيها الجبناء نحن آسفون ولكنه كان قويا جدا لا أحد يستطيع أن يهزمه غيرك أنت أجدر واحد بذلك إلى هذه الدرجة؟ أمعقول ما يقولون؟ أهناك من هو بمثل هذه القوة؟ تلك هي الحقيقة أمامكم خياران لا ثالث لهما إما أن تقضوا على ذاك المدعو يمان وإما أن تستعدوا لبطشي والأفضل أن يتم ذلك في أقرب وقت كنا نبحث عنك هل يمكن أن نستعيرك قليلا؟ يمان ترى هل استيقظ؟ سأطلب إليه أن يدربني اليوم قليلا يعقل أن يكون قد رحل إلى مدينة أخرى؟ ظننت أنني حصلت أخيرا على صديق أنا أنا واثق بأنه لم يبتعد كثيرا سأبحث عنه في كل زاوية في المدينة وداعا قبل أن تذهب على الأقل لم أنت هكذا؟ يمان ها؟ آه! إنهم أيعقل؟ يمان سببت لنا مشكلة كبيرة بالأمس لذا سنرد إليك الصاع صاعين ونسأل لهزيمتنا سنجعلك تذوق مرارة الهزيمة في معركة البلابل المئة لا بأس مهما كان عدد اللاعبين فأنا موافق جا؟ النزال الحقيقي ليس باللسان قل ما شئت ولكنك ستندم على اللحظة التي عرفتنا بها عندئذ سيكون الوقت متأخرا على الندم <laughs> ونبدا الاحتفال هيا ثلاثة اثنان واحد يا بابا يصعب تحديد الجهة التي سيأتي منها البلبل إذ أن عدد البلابل كبير جدا <laughs> هنا يكمن الرعب في نزال البلابل المئة أنت لا تدري من أين يأتيك الهجوم القادم كما أنك محاط بعدد كبير من البلابل وهذا يمنعك من الحركة لا مكان لكلمة هروب في نزال البلابل المئة أرنا ما الذي تستطيع أن تفعله الآن <laughs> <laughs> ترى أنك لا تزال غير قادر على الحركة يمان انسحب فالمعركة غير متكافئة اهرب يا يمان ولد اصمت وشاهد النزال فقط ربيع لست من النوع الذي يهرب يمان راقبني جيدا قوة البلبل لا تكمن في الدفاع أو الهجوم يا ربيع ماذا؟ وهي ليست في العدد أيضا آه. لننطلق أعتمد عليك أيها الحصان المجنح لا بأس به حقا هذا مذهل القلب ربما هذا ما كان يعنيه بكلامه بالأمس والآن هجوم العاصفة القوة الحقيقية تكمن في قلب اللاعب يا أمي هذا معلم ألم أخبرك؟ ما يحدد نهاية أي نزال هو تلك القوة القوة النابعة من قلب اللاعب <gasps> يمان <laughs> يمان الحصان المجنح بعد طول انتظار عثر بلبل الليث الضار على خصم يليق به ومن تكون أنت؟ أنا اسمي كمال خصمك الجديد تعلمت اليوم أن نتيجة النزال متوقفة على قلب اللاعب أنت معلم حقيقي يا يمان لم يكن جامعو النقاط شيئا أمام يمان ولكن قائدهم المدعو كمال يبدو مختلفا ترى ما الذي سيجري في المعركة بين يمان وكمال؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة وعنوانها مهارات الليث الطاري إلى اللقاء